belit sekarang udah dipukul itu kan ya gitu doang cepat banget gitu eh, eh, eh. duit ini duit taruhnya oh, duit duit gaweannya. Ada 10 meter itu. Dari mana itu ya? Dari eh, kuat, Iya, banyak ini. Minum banyak.